transferiert werden konnten. Die Form und Signaturierung. Umgekehrterweise haben wir 140.000 Euro als Bedarfszuweisung vom Land bekommen zur Abdeckung äh, oder zu einer Sondertilgung zu unserem Darlehen für den Volksschulumbau und deshalb wieder können zurücktransferiert werden in den ordentlichen Haushalt. Im Ist ist ebenfalls ein Überschuss von 327.500, hat es ergeben, ähm, im außerordentlichen Haushalt haben wir insgesamt einen Abgang von 47.682,72 Euro. Das ergibt sich so, dass beim Vorhaben Kindergartenumbau 90.000 Euro als Abgang stehen geblieben sind, kriegen wir aber heuer als Bedarfspreis. Und beim Flächenwidmungsplan beim Flächenwidmungsplan haben wir einen Überschuss von 42.000 Euro, weil das Darlehen schon abgerufen wurde und noch nicht die ganzen Rechnungen entschlossen. Und im IST haben wir auch einen Abgang von 24.418 Euro. Der Kassenabschluss schaut so aus, dass der anfängliche Kassenbestand war 90.000 Euro 136,25. Die gesamten Einnahmen der gesamten Gebarung waren 28.864.640,63. So willst du das Die Ausgaben waren 28.684.349 und somit beträgt unser tatsächlicher schließlicher Kassenbestand 270.427,42 Euro. Also die, vielleicht zur Ergänzung, wenn wir das noch also das im Prüfungsausschuss gesagt hat, nicht alle im Prüfungsausschuss, diese Summe der voranschlagswirksamen Ausgaben haben sich vor allem dadurch ergeben, weil wir Umstellung auf George gehabt haben ja. und Georg ja. Und, deswegen ist auch die Gesamtsumme diesmal so hoch. Ich möchte nur noch vielleicht anmerken, dass es eben, und das war für mich einer der freudigsten Ergebnisse, die ich dann gesehen habe, dass wir nicht das, was ich gedacht habe, dass wir erst nächstes oder übernächstes Jahr erreichen werden, dass die Kommunalsteuereinnahmen die 2 Millionen Grenze durch, durchbrochen haben. Das heißt, da sind wir äh, in den letzten drei Jahren von 1,6 auf, auf über 2 Millionen gestiegen. Also die Einnahmeseite passt aber, glaube ich, würde ich mich sehr gefreut. Und was man noch sagen kann, ist, weil es schon in der äh, Diskussion war, weil die EWI mich das auch gefragt hat, äh, bezüglich dieser freien Finanzspitze. Wir haben natürlich ein großes Problem, dass uns beim oberen Rückhaltebecken, beim großen Liebach-Bad Lusenbach, insgesamt die Kosten treffen werden, wenn das Ganze fertig ist, von 800.000 Euro circa. Die haben aber einen Kredit aushaftet mit 4,5 Millionen. Da waren die Zuzahlungen des Landes, die schon erfolgen hätten sollen. Es war ein harter Kampf. Wir haben aber jetzt die erste Tranche bekommen unter den Zahlungsplan. Das heißt, wir haben jetzt 600.000 bekommen vor einem Monat, kriegen im April noch einmal so viel, dass wir die drüber über kommen werden. Und nächstes Jahr ist uns schon über eine Million zugesagt worden im Jahr 2020, dann der Rest. Das heißt, diese große finanzielle Belastung im Außenstand wird sich, die uns in Wirklichkeit nie treffen hätte sollen, die sich aber aufgrund anderer Umstände im Land ergeben hat, ist jetzt Gott sei Dank zumindest auf Schiene, dass wir wissen, wann wir zu unserem Geld kommen. Also insgesamt die Sache nicht so gut ausschauen lässt, wie sie eigentlich ist. Gibt es an die Frau Stromberger jetzt noch eine Frage? Ja, ich würde Frage lassen, Rechnungsabschluss. Der Prüfer hat nicht gebeten hinzuweisen, dass nach den neuen Richtlinien äh, der Rechnungsabschluss angefertigt werden soll. Und das gebe ich hiermit weiter. Also er hat das bemängelt. Ist aber natürlich von der BH geprüft worden und als... Ja. Wer hat das bemängelt? Der Herr, ein, ein Prüfer. Wo ist der Prüfer her? Der Herr Holzer, der ist viel in der Steiermark. Und wo wohnt er? In Niederösterreich. Ja, da wird es eine andere Richtlinie geben. Nein, er, nein, bitte die Margit kennt sie aber auch. Ja, Biofeige. Die ph kennt sie auch. Ja, das ist die neue Farbe. Die neue Farbe. 2020. Also der Wald müssen wir noch so machen. Ja. Oder also, der, der Zeit voraus. Gibt es sonst noch eine Frage an die Margit oder allgemein zum Rechnungsabschluss? Ich darf mich nur jetzt aufschließen, weil es noch einen Prüfungsausschuss auch Gedanken für die Gruppe arbeiten. Auch bereit, auch bereit. haben wir jetzt den Tages noch, sonst darf ich mich gleich. Dann bedanken wir jetzt nochmal bei der Margit fürs Kommen. Dankeschön. Ah, und dann jetzt zum Punkt A, Bericht des Prüfungsausschusses zum Rechnungsabschluss 2017 kommen, der liegt schriftlich vor dir. Gibt es zum Bericht des Prüfungsausschusses noch Anmerkungen? Das ist nicht der Fall, dann komme ich zum Punkt B der Beschlussfassung und ich darf mich nach äh, dem Antrag stellen, den vorliegenden Rechnungsabschluss 2017 zu beschließen und die Rechnungsleger, Bürger und Bürgermeister und Gemeindekassier zu entlasten. Wer damit einverstanden ist, bitte mit Zeichen zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, herzlichen Dank. Auch der Rechnungsabschluss ist einstimmig beschlossen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6 Darlehensvergabe, Infrastruktur, Maßnahme LB70, Baggerstraße 500.000. Es, äh, wir haben ja geschaut, dass wir im Zuge der Sanierung der vom Herrn Landesrat Lang genehmigten Sanierung der äh, Land Bundesstraße, vom Kreisverkehr Waldhof bis zum Kreisverkehr Spitzendorfer Straße die, äh, den neuen Kreisverkehr äh, Lindengasse, Bahnhofstraße mitbauen können äh, und dazu äh, gibt es jetzt äh, einen ersten Plan und eine Kostenschätzung, die kommt aber erst später. Jetzt geht es darum, dass wir, damit eben bei Global Business dauert so lange bis Darlehen quasi genehmigt werden von werden und so weiter und so fort. Ziel ist es, den nächsten Jahr im Rechnungsabschluss und nach Fertigstellung der Arbeiten zu bezahlen. Die 500.000 ergeben sich als 400.000, die fix vereinbart sind als Zuzahlungspreisverkehr und die 100.000 sind für die Grundstücke, die dort zu erwerben sind, vorgesehen. Äh, Gibt es dazu eine Frage? Wir haben es im Bauausschuss ausführlich behandelt. Ist das für alle klar? Ähm, ja, ähm, die Grünen haben schon ein Problem mit den 100.000 Euro. Ähm, so, dass wir das Geld vom Land nicht bekommen haben. Das heißt, es fehlt uns und ich möchte schon bitten, weil ich weiß, dass ihr das eh tut, aber mit den Ausgaben jetzt so, so gering als möglich die Ausgaben zu halten, äh, das möchte ich bitten und also die, die, die, warum, warum wir das Projekt jetzt angehen, aber mit der Hoffnung, es nächstes Jahr zahlen zu müssen, begründet sich eben darauf, dass ich bei meiner letzten Verhandlung zu den Bedarfszuweisungen darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass ich das über Jahre schaffen soll. Genau so wie beim Landtag argumentiert, dass wir eben unsere Zuzahlung im nächsten Jahr leisten, um dann wieder vielleicht Bedarfsmittel, die heuer im Herbst erst aufrufen kann, zu lukrieren dafür. Die Sache ist, ich die, die, sagen wir mal, die Dringlichkeit bzw. aus mehreren Gründen ist es eine Effizienzsteigerung, weil wenn diese Straße saniert wird, ist es erstens günstiger, den Kreisverkehr gleich mitzubauen und zweitens äh, ist es eines dieser Dinge, die wir am meisten ärgern, wenn ich nach Graz reinfahre, habe ich schon vorher gesagt, wenn das Klassie drei Jahre hintereinander aufgerissen wird und keiner steht dort vorne, nur Spaß, warum? Genau diesen, diese Aktion wollte ich uns in Liebach ersparen, dass wir sagen, wir machen. Jetzt ist eine Unterstraße und die zwei dann über den Kreisverkehr. Wenn es auf eine geht, ist es für alle Benutzer und Bewohner angenehmer und außerdem ist es zumindest eine kleine Kostenersparnis, wenn der sowieso aufgerissen wird, dass man den Kreisverkehr gleich mitmacht. Und deswegen hoffe ich, dass man diese zusätzliche finanzielle Belastung, wo ich dir recht gebe, äh, die aber Gott sei Dank relativ gering gehalten werden kann, weil insgesamt, ich glaube, das kann ich wirklich nicht teilassen, wird der Kreisverkehr 1,5 Millionen kosten, äh, sagen wir mit 400.000 gut bedient äh, hoffe, dass ich da eure Zustimmung bekomme, um dieses Darlehen mal anzusuchen. Es ist eh immer die vorbehaltliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die sich das ganz genau anschauen wird. Somit stelle ich der Gemeinderat möge die Vergabe des ausgeschriebenen Darlehens Infrastrukturmaßnahmen EP 70 Baggerstraße in Höhe von 500.000 Laufzeit 15 Jahre an den billigsten die Volksbank Steiermark AG gemäß dem vorliegenden Angebot Aufschlag auf den 3 monats in der Höhe von 0,87% zugleich Mindestzinssatz vergeben. Die Gesamtbelastung basierend über den, auf dem derzeitigen Zinsniveau über die gesamte Laufzeit beträgt nach Bildungsplan 533.613 Euro der angebotene Aufschlag ist für die gesamte Laufzeit zu garantieren. Die Voraussetzung für die Bewilligung der Darlehensabnahme ist in weiterer Folge die Aufsichtsbehörde, die Genehmigung durch das Amt der Steirischen Landesregierung Abteilung 7. Wer dem einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen zustimmen. Gegenstimmen. Enthaltungen. Danke, ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Gemeindejagd, freihändige Verpachtung an die Jagdgesellschaft Liebau. Würde schauen. Ähm, da geht es jetzt darum, äh, dass alle paar Jahre quasi die alle zehn Jahre muss die, muss die Gemeindejagd wieder vergeben werden. Wir haben jetzt die letzte Chance, in dem Fall, in dem Fall jetzt neu, das kann ich auch erklären, weil man versuchen will, landesweit auf die gleichen Termin zu kommen und deswegen variiert das jetzt zwischen 10 und 8 Jahren oder 7 Jahren, glaube ich, damit irgendwann einmal alle, alle Jagdgesellschaften auf dem gleichen Termin sind. Deswegen also ist das diesmal jetzt mal auf 9 Jahre vorgesehen. Es gibt dazu zwei Möglichkeiten, das Ganze anzugehen und äh, zwei Möglichkeiten, das Ganze vorzugehen. Das heißt, die jetzige Jagdpächter hätten im vorigen Jahr bereits mit mehr als der Hälfte der Unterschriften der Grundstückseigentümer das einreichen können und das wäre das Ganze durchgegangen. Es liegen uns alle Unterschriften, also fast, ich glaube 90 der Unterschriften liegen uns auch vor. Sie haben sich aber auf die Gemeinde verlassen, die Jagdgesellschaften haben es nicht selber eingebracht, sondern daraufhin, dass wir das freiwillig vergeben. Würden wir das heute nicht beschließen, würde das dazu führen, dass die, das Vorschlagsrecht der die Bezirkshauptmannschaft Graz Umgebung geht und die würden dann äh, äh, ah, sekundär. Ja, ich muss den kurz bitten, ah. da wäre Aufgabenfunktionen. Da. Hoffentlich nicht. das an die BH gehen und die BH könnte das einem guten Anbieter, das ist dann in den meisten Fällen irgendeine reiche Person, die dann auf einmal über die Gemeinde her ist. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unserer Jägerschaft, die sich aus einheimischen Jägern zusammensetzt, die diesen großen Aufwand, den Sie mir geschildert haben, betrieben wird. Unser großes, überrangiges Straßennetz ist vor allem äh, mit das meiste, was die, was die Jäger zu tun haben, ist wie das zusammengeführt wird, wegzuräumen und zu beschauen und nicht selbst zu jagen. Das heißt, es ist doch ein großer Aufwand, der da getrieben wird. Und dadurch, dass wir beim Industriegebiet ziemlich viel äh, Flächen jetzt verbauen, äh, auch die Jagdgesellschaft um gebeten, den Jagdpark Schilling äh, um 0,20 Euro je Hektar zu senken. Hm? Ja. Ähm, die 1174, Hektar und die Überlegung, die wir da nachgestellt haben, das Jagdamt patentiell ist angemessen. Der Großteil der Mitglieder der Jagdgesellschaft hat auch in der vergangenen Jagdperiode äh, sind die gleichen gewesen, sind für die Belange der Land- und Forstwirtschaft eingetreten Aufgrund der bisherigen Erfahrung ist zu erwarten, dass der Abschlussplan so erstellt wird, dass die Belange der Land- und Forstwirtschaft berücksichtigt werden, die Gewähr dafür gegeben scheint, dass der Abschlussplan genauestens erfüllt wird, Jagd- und Wildschäden bestmöglich vermieden werden. Es ist zu erwarten, dass die Jagdberechtigte wiederum für eine ausreichende Fütterung des Wildes sorgen wird, dadurch Schäden an Land- und forstwirtschaftlichen Grundmitteln bestmöglich vermieden werden, der Jagdberechtigte geeignete Mittel zum Schutz der Land- und forstwirtschaftlichen Kultur und Güter dafür bis zur Verfügung stellt weil mit Recht zu erwarten dass der Jagd und Wildschäden ordnungsgemäß bezahlt werden. Es steht jeder Grundstückseigentümerin im Gemeindejagdpolizei gegen diesen Beschluss binnen acht Wochen und alle davon zu tun machen, angerechnet der Marken eine Übungseinwendung durch Eintragung und die für diesen Zweck im Gemeinderat, Gemeinderat der Amtsstunden aufgelegten, mit der Nummer versehenen Formblätter einzubringen. Äh, Gibt es dazu eine Frage? stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die Gemeindejagd Liebhoch KG Liebhoch Gemeindeflächen Gesamtflächenausmaß der Marktgemeinde Liebhoch von 1.074 Hektar gemäß 24 Absatz 1 und 2 Steinmärkisches Jagdgesetz 1986 in der geltenden Fassung für die Jagdpachtperiode von 1.4.2019 bis 31.4.2028 bei freihändiger Verpachtung an die Jagdgesellschaft Liebhoch äh, Ingenieur Richard Brandstätter vergeben und den jährlichen Jagdpachtschilling für diesen Zeitraum mit Euro 1,80 je Hektar festzulegen. Wer also damit einverstanden ist, bitte mal zeigen, wer zustimmt. Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke, ist einstimmig angenommen. Ähm, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8, Aufhebung sämtlicher Gemeinderatsbeschlüsse, die die Förderung, auswärtiger Musikschulen vorsehen. Ausgenommen Musikschulen, die derzeit bereits eine auswärtige Musikschule besuchen. Es gibt da äh, ältere Beschlüsse, die, die es quasi erlaubt haben, dass in einer Zeit, wo die Viborger Musikschule noch nicht so dargestanden ist, wie sie jetzt dasteht, dass eben sehr viele Instrumente angeboten werden, sehr, also ausreichend Plätze vorhanden sind, wir sehr viel Geld für das neue Gebäude und für den Beiträge der Eltern und so weiter zum Arsch also